新手练格斗需要带护踝吗？答案是肯定是需要的。原因呢是护踝给你脚腕的一个包裹，降低你崴伤脚的几率。而且护踝呢有一部分呢是搭在脚背的部分。如果你做连扫踢踢沙袋，沙袋比较粗的话，实际不小心会蹭到你脚背的血管。你踢得越快，脚背那个血管蹭的就越疼。还有的时候呢，有的这个泰式的脚把呢，这个真皮的对吧？真皮是不太耐造的啊，它起了这种小球啊，皮都划坏了。然后这个时候你一扫踢踢过去，而且不小心脚背碰到皮面。 啊，你这个脚背是非常的疼的。他就很多人其实认为练格斗呢，只需要一副拳套就行了啊，我都无所谓。我就特别疑惑，为什么就是练高尔夫、打网球、打羽毛球的人呢，都知道说多准备几个球杆，对吧？打高尔夫开球用一个杆，不同时候用一个杆；打台球开球用个杆，有各种各样的杆。你为什么说练格斗就好像是一定是一个穷人的运动啊？这项运动呢就不需要装备，就裸拳就上了，衣服裤子都没有。其实不是这样的，就任何运动都是一样的，保证安全性，这是第一件事。第二件事，保证它的体验感。所以作为新 新手，你一定要尽可能的降低你受伤的风险，你一定要有护踝。